coração, gelo na sua frente. O meu flow está muito quente. Hoje vou descarregar. se tudo isso eu já tô é, cansado de você, eu sempre preciso. Minha vida parece um baralho.